Nimca dareen waxay hees la soo qaadee Cabdi Cajuun "Waxaan ka baqayaa" iyadoo dharka iska beddelayso heesta laga duubayo inuu meelaha kamarad ugula dhuunto, hadhowna aan laba wiigoo baroordiiqa gallo, kadibna aan idhaahno Nimca dareen cadaalad bay rabtaa nimcadareen cadaalad bay rabtaa, na walaalay meeshaada iska joog, ninkan cabdi relationship baa la yidhaahdaa kabtiisu kuuma gasho. Ma kuwa la kufsadayba u baroorana, mise kuwa sawiradooda meelaha la wareejinayo?